Ciao a tutti e ciao a tutte e eh, ben ritrovati! Nel video di oggi andiamo a parlare dei tanto temuti riflessi verdi, eh, blu, capelli verdi. Quando si possono verificare questi eh, casi? Perché veramente eh, <laughs> basta digitare su Google capelli verdi e, ne, e viene fuori il mondo. Ecco, quando si verificano i capelli verdi oppure i riflessi verdi eh, sui nostri capelli utilizzando le erbe tintorie, quando su dei capelli bianchi, grigi, si utilizza il catamo o l'indigo puro. State certi che il risultato sarà un, <laughs> uno dei capelli con dei riflessi verdastri oppure addirittura verdi. Um, se utilizziamo sui nostri capelli bianchi o grigi dei mix tintori pronti, dove praticamente la prevalenza è delle erbe tintorie scurrenti, ossia il catame e l'indigo di nuovo. Quindi se la percentuale di lausonia è talmente bassa da non poter coprire i capelli bianchi, fatto sta che il risultato sarà, saranno dei capelli verdastri. Si può verificare anche nel caso in cui andiamo ad applicare la cassia o il cedar, più raramente con il cedar, ma soprattutto la cassia, su dei capelli um, biondi, chiari, naturali, ma anche su dei capelli biondi decolorati. Quindi la cassia non solo potrebbe scurirvi di una tonalità eh, i vostri capelli chiari, ma potrebbe anzi, eh, soprattutto in caso di capelli tinti chimicamente, potrebbe dare dei eh, riflessi verdastri. Quindi fate sempre il test di prova, mi raccomando. Ovviamente la stessa regola vale, la stessa regola del catan puro oppure dell'inigo puro vale di non, essere, di non applicarli su dei capelli decolorati, quindi se io ho delle lunghezze bionde decolorate, quindi ho ottenuto eh, da un castano un, un, capello biondo e voglio tornare castana oppure voglio ottenere un castano uh, cenere che si ottiene solitamente con un mix di cassia e catan. Se io vado ad applicare questo mix di cassia e katam su delle lunghezze decolorate, state certe che i capelli verranno fuori con dei riflessi verdi. Ci vuole sempre un minimo, una minimissima <laughs> percentuale di lausonia dentro il vostro mix, di solito almeno un 20%, però non è una regola fissa, come sapete eh, le erbe tintorie non sono una scienza esatta, quindi andate sempre a fare il vostro test di prova, ci vuole, dicevo, minimo un, <laughs> una minima percentuale di lausonia per contrastare il eh, riflesso verdastro perché appunto la lausonia colorando, avendo il pigmento rosso, va a contrastare il, il mm, riflesso verdastro oppure bluastro che potrebbe risultare sui vostri capelli. Ovviamente il riflesso eh, verde si può verificare anche su dei capelli enate nati <laughs> oppure sul quale avete stratificato eh, non solo la Lawson ma anche il Catamel Indigo quindi in tutti e due i casi si può verificare non ne parliamo anche di eh, capelli trattati con eh, NE rinforzato con picramato se andate a, a, a decolorare queste tipologie di capelli quindi cappello stratificato con l'ausonia, cappello trattato con indigo e catam, cappello trattato con eh, l'ausonia rinforzata di picramato, se andate a decolorarli state certi che anche se è passato un anno eh, va bene che non avete più appunto eh, applicato le erbe tintorie sopra ma la lausone è sempre presente nel vostro fusto. Il lausone e la sua molecola tintoria ha già legato con la cheratina presente nel fusto. Sì, ha scaricato nel tempo, ma è sempre lì. Quindi andando a trattare chimicamente il vostro fusto andrà a tirar fuori questi riflessi verdi. <laughs> ecco, video brevissimo ma spero utilissimo. Vi saluto, vi invito a condividere come sempre il video con eh, i vostri amici, con le vostre amiche, con chi ritenete più opportuno. Se il video vi è piaciuto, il solito like e noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!